Ich weiß noch genau, wie es begann. In den 90ern Nirvana-Poster an der Wand. Partys mit den Boxen aus meinem Zimmer. Zehn Leute vor der Bühne fühlten uns als Gewinner. Mit dem Corsa meiner Mutter voll bis unters Dach. Ins örtliche Jugendheim, halb Musik, halb Krach. Dieser Job ist hart, aber das nehmen wir in Kauf. Und wegen Corona sitzen wir ohne Jobs zu Haus. ganz kaputt, legen mit Schall so ganze Ortschaften in Asche und Schutt, machen mit Licht und Ton den geilsten Job, den es gibt. Das macht man nicht fürs Geld, sondern weil man es liebt. Mit dem Nightliner zur Show ist sie auch weit entfernt. True Love ist True Love, hab ich so gelernt. Der Job ist hart, aber das nehmen wir in Kauf. Und wegen Corona sieht es uns durchs Land, ob Industrie oder Bühne, egal ob Trossing, Backe, Lampen, kleiner Gig oder Tour. Diesen Job muss man lieben, sonst hat's keinen Zweck. Für Event und Show fahren wir auch wochenlang weg. Mit dem LKW zum Gig ist er auch weit entfernt. True Love ist True Love, hab ich so gelernt. Dieses Leben ist hart, aber das nehmen wir in Kauf. Und wegen Corona sitzen wir vor.